13 октября 2018 года. Наконец-то дождались снега. В Усининово идет снег. Все, нравится? Ой, сколько снега, ура, снег пошел.